Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Διαλύουμε την μαγιά και τη ζάχαρη στο χλιαρό γάλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Προσθέτουμε το στραγγιστό γιαούρτι. Το λάδι και ανακατεύουμε. Χτυπάμε τα αυγά και τα προσθέτουμε στο μείγμα. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. Λίγο αλάτι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη την πλάθουμε ελαφρώς Την ανοίγουμε σε φύλλο Απλώνουμε σπασμένη φέτα Τυλίγουμε σε ρολό κόβουμε τις άκρες Το βάζουμε σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί και δίνουμε σχήμα κρίκου. Ανοίγουμε τις άκρες σε φύλλο βάζουμε φέτα και τη λίγουμε σε μπαλάκι. Με την βοήθεια ενός ψαριδιού κόβουμε όπως σας δείχνουμε Βάζουμε το μπαλάκι στο κέντρο της τυρόπιτας. Αλήφουμε την τυρόπιτά μας με κρόκο αυγού. in the world και προαιρετικά πασπαλίζουμε σπόρους. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!